最近几日，因为《青春环游记》总导演吴彤的一条微博动态，引发了观众对这档节目常驻嘉宾的热议，更让吴彤一觉醒来收到了十余万条私信。到底发生了什么？原因就是在微博评论中，春游家族的朗朗、范丞丞、杨迪分别都与他进行互动，却不见贾玲和周深的身影。于是，观众纷纷留言询问，更有性急的观众给吴彤发去了私信。 那么，《青春环游记》的春游家族能否原班人马重聚呢？这是喜爱这档节目的粉丝最想要的答案。为此，瑞和君经过认真仔细的梳理，第三季一个都不会少，原班人马将会在节目中重新聚首。都有哪些线索证明第三季会是原班人马呢？请各位跟着瑞和君的梳理一起来看看吧。 第一，在去年浙江卫视的招商会上，春游家族就拍了一个节目的招商宣传片，不仅提到第三季即将启程，而且还说原班人马第三季不见不散。周深更是透露了第三季将在今年第二季度开播的消息。第二，今年《王牌对王牌》第七期播出的是《王牌家族》与《春游家族》的节目，吴彤导演说，因为周深有事未能参加。 在节目录制时，周深正在参加央视元宵晚会。对周深而言，如此重要的晚会绝不能缺席。第三，今年《王牌对王牌》收官那期节目，王牌家族互评时，华晨宇给贾玲写道：“希望他今年能实现休假计划。”今年对于贾玲来说是收获的一年，特别是她的电影《你好，李焕英》，而华晨宇的这个希望显得就非常渺茫了。 他已经知道贾玲今年还要继续《青春环游记》。第四，范丞丞与吴彤互动时说：“彤哥，第三季有刘德华吗？”这句话明显是他替贾玲问的，因为在第二季节目中，吴彤欠贾玲一个刘德华的出场。如果贾玲不继续来节目，他也不会问这句话了。第五，节目组搞的颁奖典礼，给春游家族的每一个人都颁发了奖项。 重点的信息不是奖项，而是结尾时说：“二零二一年《青春环游记》第三季，期待你们更精彩的表现。”如果不是原班人马，能这样说吗？而这样说的原因就是原班人马必将重聚。以上是为大家分析的《青春环游记》第三季春游家族必将是原班人马再次重聚，你是否也非常期待了呢？欢迎关注、点赞、转发与评论。 一起期待精彩。